انهم اساسا مش بيحبوها فده شرف ووسام للدكتور ايمن اللي خلى انا بحيي الطالب اللي مثل الطلبه لانه بالفعل مثل من جواه ان الطلبه ما بتحبش الماده دي فمعنى ان دكتور بالحجم ده يخلي الطلبه كلهم يجمعوا خلال ست سنوات على ما سمعت يبقى ده دكتور عظيم واكيد ربنا بيحبه لان ربنا بيحبه يحب عبد يقول للناس ان الله يحب فلان فاحبوه لمحبته ده ليه قول ويا ريت جميع الدكاتره وجميع المدرسين مش دكاتره بس في الجامعات جميع المدرسين مش كان هيبقى في طالب فاشل ابدا في جمهوريه مصر العربيه شكرا شكرا شكرا الله يسلمك